მომყევი გვერდზე თან ვისრი ადამიანებს იარაღებით კეპით მე 12-დან დონამენ დონამენ მიზეზი მომემე მიზეზი ვარ მიზეზი ვარ რომ გაპარტახებენ განახებენ დონეს ფილისიდან განახებენ ია ია ა დიჩია კეთებს დებს დიჩია კეთებს დებს ეს ლი დიჩია კეთებს დებს დიჩია კეთებს დებს ჩემი ცხოვრება დაფაზე მე რო დაუხაზე ვენაში შევიყვანე როგორც ნიკოტინი არ ვიტყოდი უარსაგიჟეთის ნაფაზე მოგხვდები სამყაროს როგორც ჩემ ძმას ჯინი დავდებდი კონტრაქტს მილიონიან კარტაზე მერე გავიკატავებდი ნოხზე როგორც ალადინი არაერთველი ტიპონტები გაუმაზე მაგრამ ჩემი სიტყვა ხვდება როგორც კარაბინი ჩეინი მუდამ ხელზე ელეგანტი მასა გვერდზე ხელი ჩემი გოგოს წელზე ვაჭრევ ჰიპ-ჰოპს მე მხრებზე სახე სახეზე და ფარიდან ფარზე მარტე კაფეზე სულ ფარიდან ფარზე იკითხე ტომი სულ თავიდან თავზე თუ წამაქეზე არ გავალ მე გარზე როცა ვკითხულობ კარგად მის მინე რასაც ბაზრობ ყოველთვის ვიცი მე ჰეითის დედაზე რამდენი ვიცინე ყველა ნასროლი შენია ვიცილე ჩემზე ნუ იტყვი წუწმე შეხედები სულს მე ადგას პოპე და დიჩი შატა ფაკა ბიჩის